pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Vegapunk do One Piece. Confira o vídeo até o final e é isso aí! Today we are going to dive into our man Vega. Round one. Let's go! Já mostra as garras dele. Que vega. Nesse dia eu tava assistindo um, as lutas do Punk, ele jogando com o Vega. tá, nessa atualização veio bastante... Eu percebi que tá vindo bastante Vega. Quem joga com Vega, diz aí o que foi atualizado, o que melhorou. Tô vendo essa garra. Toma! Eu tenho que Olha. Vem. Vai. Meu. Você vai ver. Que roubo! Eita! O cara tá esperto. I felt like a Vega player. Agora você morre. Oria! continuar aqui é o jogo. Round 1. Fight. Tá. tá a castanhola aqui não tá fácil não. E... Vem, querer ficar roubando. Nossa. Eita! Mas que garra chata! Ó, oh, desse jeito eu vou morrer. Levi tá morte. Round two. Tem que ter muita paciência aqui. Gente, pra chegar, olha como tá complicado. Ei! Gente, tá de complicado aqui pra ganhar. sou aí parou por mim. Fugindo, né? Mas que coisa! Kaizoku Oni! É Morre! Oh, não, So strong! You lose. Vacilei, gente. Na hora que o cara aceita jogar de novo, pra ter o desempate. Pessoal, eu agradeço a vocês que estão sempre comentando, assistindo os vídeos. Round one. Fight. Porra! This character is cheap! Como pode? Essa garra é muito chata. Olha. Ah! Desse jeito eu vou morrer! gastar tá todo o meu poder. Foge não, fica tonto! Ah! Agora vai ser sua morte. Tchau, amigo. Eita, não morreu! Meu, já tá sem vida. Eu não posso vacilar agora, gente. Vai. Foge não. Round 2. Tá bem jogando. um roubam dessas garras. Paciência aqui. Vai, pilão. Coloca o pé aí. Fica quieto. Ah! Não! Puxa vida! Que roubo! Putz! Fica lá! Ah, não! Final round. Fight. Nossa, tá decisivo aqui. Meu, que garra é essa? Eita! pra isso, tá fugindo, né? Toma! Agora você vai ver. Gente, aqui roubo! conseguindo. Assim <laughs> ah. É, pessoal, não foi dessa vez. Ganhei aí fazer o quê? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau! And Vega is just such an exciting character. Like, he's so fun. I feel so free playing Vega. Like, you feel like you can do, you know, like the world is in your hand. It's so creative. Having a claw and no claw form. He got a command grab. Oh my god, this character's broken.